مرحبا يعطيكم العافية بفيديو اليوم بدنا نشوف كيف بدنا نعمل ال fishtail من أعلى الرأس بطريقة أنه آه، ما يقشط لتحت مثل هيك هيدي ال fishtail. بالعادة وقتها بنعملها بين من أعلى الرأس في trick صغيرة يعني إذا استعملناها ما بتقشط لأنه إذا ما عملنا هيدي ال trick هودي بينزلوا لتحت وبتصير بتبلش بس من هون فخليكن معي لحتى نشوف كيف بدنا نعمل ال fishtail من أعلى الرأس اوكي لكن انا بلشت بانه عملت هيدي ال puff من فوق لانه شوية volume مع الجدلات بيطلع احلى ورح نبلش من هيدا القسم النصاني من هون بدنا نقسمه لقسمين واحد بواحد هلا ناخد من هون ناخد خصله وبنفوتها بالقسم الثاني نرجع بناخد مقابيلة وحدة من نفس المطرح ومنجيبها هيك هيك منبلش الفيش تيل من فوق هلا لحتى ما تنزل لتحت شو بدنا نعمل اذا بضلنا مكفى هيك رح تقشط كلها لتحت بدنا ناخد خصلة صغيرة من هون ونفوتها بقلبها نرجع ناخد خصلة صغيرة من هون ومنفوتها بقلبها لكن بدي اياكم تعرفوا انه دايما بتاخدوا خصلة كبيرة من هون وصغيرة من هون هاي هاي التريك الخصلة الصغيرة اللي بناخدها هي بتخليها تعلق للفيش تيل وما ما تقشط لتحت لكن وحدة كبيرة من الجنب وصغيرة من هون ونفوتهم ببعض كبيرة وصغيرة هلا خلص الشعر كله من تحت شو منصير منعمل وحدة صغيرة من الجنب ووحدة صغيرة من هيدا الجنب هيك يعني المبدأ كتير سهل وحاول انه تكون الخصل يعني متساوية من الجنبين مش وحدة كبيرة من اليمين وحدة صغيرة من الشمال لا يكونوا مثل بعض هلا بنحاول شوي نرخيها بهالطريقة بنحاول نعرضها شوي نرخي شوي مثل ما شفتوا كانت خطوات بسيطة وسهلة ان شاء الله يكون عجبكم اللي عملناه اليوم وما تنسوا تعملوا like share subscribe. وانا بشوفكم الاسبوع الجاي بفيديو جديد الله معكم